Hola, bienvenidos a un nuevo video de Hackercito. Hoy aprenderemos sobre regla de 3. Es un conjunto de tres indicios y una incógnita. Es la manera de calcular un porcentaje de un número. ¿Cómo se hace y cómo funciona? En este caso vamos a calcular el 10% de 10 este caso vamos a multiplicar 10 por 10, que sabemos que es 100. Y este 100 lo dividimos entre 100, que es 1, ya que quitamos los dos ceros. Por lo tanto, x es igual a 1. Y así funciona la regla de 3. Recuerden que siempre, que siempre funciona con eh, cualquier número. Y aquí les dejo para que practiquen. Suscríbanse, denle like y activen la campanita si les ha gustado este video. Yo soy Hackercito y nos vemos en un próximo video.